Είσοδο στο ΙΣΕΠ Αξιολόγηση. Α υποθέσουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί ένα σεμινάριο με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευση Ενηλίκων και στην οθόνη βλέπουμε το φάκελο τη συγκεκριμένη εκπαίδευση μέσα από το e-training. Πηγαίνουμε στην στήλη στο φάκελο εκπαιδευόμενοι και από την πρώτη στήλη έχουμε ήδη διαθέσιμου του αριθμού μητρώου που θα του χρειαστούμε για να εισαχθούμε στο ΙΣΕΠ αξιολόγηση. Επιλέγουμε τον εκπαιδευόμενο Χαρατσάρη Κωνσταντίνο με αριθμό μητρώου 11240 πηγαίνουμε στο ίσα απαξιολόγηση. πληκτρολογούμε τον αριθμό μητρώου του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου και από κάτω τον κωδικό πρόσβαση τον οποίο έχουμε παραλάβει από την εφορία εκπαίδευση τη Γενική Εφορία και είναι κοινό κωδικό για όλου του εκπαιδευόμενου τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Και κλικ στο είσοδο. Βλέπουμε στην οθόνη επάνω δεξιά το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου εκπαιδευόμενου, και εδώ στο πράσινο πλαίσιο ακριβώς την εκπαίδευση για την οποία πρόκειται να καταχωρήσουμε την αξιολόγηση. Συγκεκριμένη οθόνη έχει δύο ενότητες, την αξιολόγηση θεμάτων και δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση εκπαίδευσης.